toe on the beat तेरी आंखों का नशा है सारी रात बिच तेरी यादें भी कहे अब सारी बात शेट तारों में लिपटी हुई काली रात अंधेरे गलियों में खड़के करूं तुझसे बात तेरी आंखों का नशा है सारी रात बिच तेरी यादें भी कहे अब सारी बात शेट तारों में लिपटी हुई काली रात अंधेरे गलियों में खड़के करूं तुझसे बात तेरी यादें फरी यादें लेना किसी का इंतजार तेरे प्यार का नशा कुछ ही दिनों का मजा अब गुजरने दे इस वक्त को बस यादां विच तेरी जिंदगी बिता बिच तेरे वादे सारे फेक इतना एटीट्यूड वाला फेस तेरे वादे सारे फेक इतना एटीट्यूड वाला फेस तेरी आंखों का नशा है सारी दीवाना तू बारिश शक्कर छोटे में बंदा हुक का दीवाना हजारों हसीनों में भी बस तुझको है पाना बीच तेरे वादे सारे फेक इतना एटीट्यूड वाला फेस तेरे वादे सारे फेक इतना एटीट्यूड वाला फेस तेरी आंखों का नशा है सारी रात बीच तेरी यादें भी कहे अब सारी बात शेटी body, but